ورشة uh, الكولاج أنا بعتمد على التجريب أكتر وبعمل mix بين الكولاج وال painting بحاول أعمل علاقة بينهم uh, مزج أحاول أخلي الكولاج وال painting عجينة واحدة ودي بتخلي في تجريب اكتر ان البينتنج لوحده ساعات بيبقى صعب الفنانين يقدروا يختاروا الموضوعات انما المجلات والصور بيخليهم يقدروا يعني يبقى في في في آه، افكار تقدر تشتغل ان هي المجلات فيها موضوعات متنوعه رياضه وسياسه وفاشون طبعا احنا في الورشه يعني بنشتغل على ورق كرتون انه آه، بيجيبوا آه، كرتون من من العتبه آه، كميات كبيره 50 حته اساس مختلفه ويبدا يجرب عليها انا بعتمد على الورش اللي انا بشتغل معاهم ما نبدا نشتغل مع بعض وبعد كده يبدا آه، بعد يومين حصتين يبدا يظهر الشكل بتاع آه، كل اتجاه كل واحد وبعد كده ببدا بحاول اوجهه شويه آه، حاجات ليها علاقه بالالوان يزودوا لون يقللوا لون لو في زحمه في اللوحات يحاولوا يقللوا شويه فكره ان احنا بنشتغل مع بعض بيبقى في تحمس كله بيبص على شغل بعض وبنبص نشوف مين النهارده مين عمل احسن حاجه فبيبقى في روح تنافس آه، آه، بتشجع الناس انها تشتغل يعني اقعدش افرض عليهم سكه معينه او تيمه معينه وبعد كده هم ما بيقدروا يكملوا آه، في في آه، لوحدهم في المراسم عندهم بيقدروا يحددوا التيمه بتاعتهم وبعدين الورشه من اهم مميزاتها ان نتاج الورشه بيتعمل بيها معرض فبيبقى في الفنانين بيحسوا ان هم بيعملوا شغل وبعد كده بيتعرض فدي مهمه جدا